Welcome back, ladies and gents, boys and girls. 500 versus Big. Really looking forward to this one. Um, of course, we just saw that Cloud9 at a Fire game. Tag 2 des Blast Paris Major RMRs. Wir sind immer noch in Kopenhagen hier vor den Blast Studios. Heute spielen wir gegen 500, weil unser ehemaliger Teammate Xantares gestern gegen Astralis gewonnen hat. Wirklich eigentlich ein Geschenk, sag ich mal, dass wir gegen die spielen. Gegen die haben wir nämlich schon letztes Jahr im Elisa Invitational gewonnen. Das war eigentlich ein ziemlich Gutes Match, würde ich sagen. Und ich glaube, besser kann man eigentlich nicht in eine 2-1 starten. Das erste Best of 3 ist dann auf jeden Fall dann erst morgen. Aber jetzt müssen wir <laughs> erstmal die Vulgaren von 500 besiegen. Auf geht's. Warum bist du so glücklich? <laughs> Du bist ja übertrieben glücklich. Nimmst du? Ich dachte, du machst Fotos. Na, heute nicht. Der macht Fotos, oder was? Ja. Also gestern war andersrum. So wie ihr Bock habt, oder was? Verwirren euch ein bisschen. Warum so anti-mate? <laughs> Bitte schneid das ins Vlog rein. <laughs> so unterm Tisch einfach und singt da. Über Paparazzi. Roman bringt die Schrift Gottes. Oh. <laughs> Ein wildes Safe. Ja. Taucht einfach so auf. Das ist ein, das ist ein krankes Spiel. Aurora G2. 1-0 schon für Aurora, ne? Die haben gerade stehen. Sogar 2-3-0 oder schon. Das ist immer ready, Alter. Du auch, Alter. Komm. Komm. Komm. Das ist eine magische, ich kann das nicht mal überschreiten, das geht ja nicht. Das ist physisch nicht möglich. Zwei unterschiedliche Welten hier. <laughs> Mann, Alter. Du bist immer ready, Alter. Ich war der schlimmer als Max, Alter. Du, you're Krimbo, right? I'm Krimbo, yeah. yeah. So, remember 13-13 Nuke uh, versus us at Eliza, playoffs? Where did three kills? Uh, you, you went to Secret on Nuke. Like, low eco round for big. Yeah, I saved AK. You saved AK, and uh, the unfortunate thing happened. Uh, they check it, Yes, they will, but he gets the headshot anyway. First kill coming his way, second one also found. Stands his ground for the triple, not quite the quadra. Uh, quit K, you know? Yes, I remember. I still think, we remember as well, I still think about it, you know? And uh, I think we're gonna get some bite back uh, right now. You made the better team win. Of course, of course. Uh, we wish you a fast and swift recovery from one, two bracket, and hopefully you make it to the challenger stage. Thank you. <laughs> hey, yeah, man, good to see you again. Remember, thank you for joining me very much once again now. We wish you a fast and swift recovery from one, two bracket. Aktion bei euch Leute, Mann. Wir müssen die bumsen, bitte. Hey, Jungs, ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns getraut haben, das Veto so zu machen. Also, sonst hätten wir jetzt Mirage gespielt. Und jetzt ja. spielen wir eine Map, gegen den wir gegen Anonymous und gegen Meta uns 75 Millionen Prozent geben, Alter. Ja, und das ist Ihr habt ja gesehen, was in dem Veto passiert ist. Die waren absolut verwirrt. Ich werde gleich nochmal die Positionen und Pisse und so wiederholen. Ja. Ich denke, heute ist jeder motiviert, neu drauf und wir haben auf jeden Fall Bock, die zu finden. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also, wenn noch irgendjemand was anderes sagen? Nee. Es gibt nicht so viel zu sagen. Spielt eure Lass Prozedere, seid nicht sloppy, ja, Mann. nicht auf dem leichten Arm. Spielt eure Prozedere mit richtig viel Confidence. Geht ihr auf Contact? Nicht. Und ich wollte noch sagen, ähm, was wichtig wird gegen die ist, wenn ein Technical Timeout ist oder so, ja, guckt einfach in eure Bücher rein. Nutzt die Zeit, wir dürfen nicht reden. Wir können uns nur einfach umgucken. Ja. Und wenn da so ein Buch liegt, wo alle Antworten drin sind, dann lesen wir uns immer nochmal durch, so würde ich sagen. Okay? Ja. Okay, also Leute, auf drei, ja? Wer sind wir? Hey. Wer sind wir? Hey. Wer sind wir? Hey. Oh, Wer sind wir? Hey. Ich schaff das. 500 versus Big. Really looking forward to this one. Patrick, though, he's feeling confident in his own abilities. As that smoke goes down, he's looking to push it, waiting inside of it, to see if he can find someone head-to-head, -head and he does indeed. Takes down height, but Crimbo's there for the trade. The pushes continue, but Crimbo's going to be good for a second kill now on Terrain Waker. Of course, the firepower so minimal, this is a really rough one to consider big taking in their favour. What Bigger looking for is overextensions, and Ships gets caught in transition. Keith does that as a corker of a shot. Only two rounds remaining in this first half, and 500, they want to convert at least one more here. But with Keto finding frags like that onto Nikki and Ships, again, Nao, there's no hit, but it's a flick there from Dennis Lord to be able to take down Tabson. Keto needs to find at least one early kill here, because Waker still is nowhere to be seen. He begins his rotate, but it needs to be crisp. Well, there's one frag, opens it up, smoke goes down. He needs to start tapping onto the bomb, but he's running out of time, and it's going to be Keto to be able to close out that round. A great clutch from him to be able to bring a seven 777 and honestly, punish. Ah, he's gonna make this work? Patch is going loud and proud. Keto knows. He's over towards the side. Time's on the tick. No kit as well. No time. There's just no way he can make this work. Molly on the bomb, and it should be all she wrote. Patrick gonna try and go and tap it, but he knows he cannot win it. Keto makes anti, and Keto wins the clutch at the half. Big eight to seven. They claw it out. Let's see if they can continue it. This is where this hit comes through. Over towards that B side. There's the opener. Favon, great from him. Looking for more. And alongside Keto, Nade comes through, just chip damage, but still, they're looking like they're going to lock it down, and Favin makes it a double for him. It's a great hold, and Keto and Favin towards his B-type have been unstoppable. Does allow Keto to gain even more ground here, though. He can prime Ryan Waker. He's going to be happy with that oh, one. The second on Dennis Law. He can find Patrick. He's ecstatic with his performance. got to keep an eye on Hype. They'll be dinged as well by the MAC-10. He's low on AP. But Crimbo, double AWP, will make it sing loud. Nikki to fall and bigger one round the way. And that's a great start, despite taking damage. The orbs are causing problems. Crimbo will not be stopped. and he fight yet one more? Crimbo! Oh. What is this round? The youngster stepping up, and Crimbo and... luck in one, two bracket. was, was hat der gesagt? Nichts gesagt. Nein, es war, mal, es war ein persönliches Match auf jeden Fall gegen die. Was, was, was genau ist davor passiert? Was hat dein Manager zu keinem gesagt? Irgendwie, Swap ist getrashtalkt, war nicht auch ganz lustig, aber es gab noch so ein paar Vorgeschichten und deswegen war es ein bisschen persönlich, das Game. Die haben sich gescoolt Nils Grun hat sie gebumst. Jeder hat seine Szenen und ja, finde ich gut dann. <laughs> Ciao, Servus. <laughs> So Leute, ich würde mal sagen, das war jetzt ein erfolgreicher Tag. Wir haben 500 besiegt und sind damit im 2-1-Bracket im RMR. Das heißt, es fehlt nur noch ein einziger Best-of-3-Win, um uns für das Paris Major zu qualifizieren. Das wird wahrscheinlich morgen gegen Vitality passieren. Drückt uns auf jeden Fall dafür die Daumen und auf jeden Fall gebt eine Bewertung auf dieses Video ab, wenn euch die Vlogs hier gefallen, denn wir machen die nur für euch da draußen. Und lasst vielleicht auch einen Kommentar da mit einem Hashtag Kubik oder irgendwie sowas. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und bis dahin, haut rein, Kubik.